Hey, muy buenas. Hey, <clears throat> muy. Eh, <laughs> muy, buenas a todos aquí. Eh, muy buenas a todos. <laughs> Hey, muy buenas a todos aquí. Eh, <laughs> Hey, muy buenas a todos. y Muy buenas a... No, no, no, no. Hey, buenas a todos. No, no, no, no, no, no. Hey, muy buenas a... Hola, ¿cómo? No, no, no, no, no, no.